وأنا اسمي إبراهيم الألفي في المكتب التنفيذي لاتحاد الثورة المصرية ومسؤول اللجنة الإعلامية ووكيل لجنة العلاقات العامة بحقوق الإنسان مؤسس ائتلاف صور لأخي المدى أنا راكب في ميكروباص أول امبارح ف يعني حاجة غريبة أوي حصلت لقيت الراجل آه، بيتكلموا على على أحداث في التحرير أنا كنت واقف وشايفها بعينيا والله العظيم بيتكلموا على حاجات وهم مش موجودة بيتكلموا على الولد ان هو مش عارف مسك ضابط شرطة وعمل فيه ايه وعمل ايه فللأسف ده غزو فكري يعني هم فعلا عرفوا يغزوا بيوتنا واهالينا وابهاتنا واخواتنا غزو فكري يا ريت بس بقول للناس ان آه، آه، آه، احنا نبطل نسمع بس لا يا ريت نسمع ونشوف بعينينا طبعا من طبيعة الحال مكاني موجود في الميدان مع الناس يعني فاليوم اللي كان فيه القوات المفروض الجيوش بتضرب كده فأنا كنت واقف مع الناس وب... يعني بساعدهم بينصاب حاجة بنبعده بنحاول نهدي الموضوع كنت خايف طبعا لا يبدأوا يضربوا قنابل تاني على الناس كالعادة بتاعتهم وفجأة لقيت إن الناس بتجري كلها و... كلها بتتراجع وبتجري طبعا وفجأة لقيت قصادي آه، قوات شرطة آه، حوالي بتاع تلاتين أربعين واحد دخلوا كده في الجزء ده وقاعدين يضربوا في الناس ففي كذا حد جه عليا كده فكان في بنت صغيرة كنت خفت لحد يعمل معاها حاجة كبنت وكده فبزقها بسرعة فرحت اتزحلقت فلقيتهم محجوم ستة قعدوا يضربوا فيا في العصيان الكبيرة بتاعتهم دي ف انا يعني حطيت ايديا الاتنين على راسي يعني فخدت الضرب حتى كله هنا يعني وبعد كده راحوا سحلوني شدوني كده قعدوا يجرجروا فيا في الارض فخافوا لحسن الشباب ترجع تاني فراحوا قوموني تقريبا انا صعبت على العسكري فيهم يعني العسكري كان بيقول لواحد تاني كفايه كانه مش راضي عن الموضوع مثلا والتاني راح قعد يضربني لغايه ما فتح دي راسي هي الفتحه تقريبا طولها كده بالظبط وكانت عريضة ففجأة سمعت حد بيقول الألف الألف في تقريبا شباب كده يعني على أساس التواصل من الاتحاد التواصل من من عن طريق حول الإنسان فلقيت الناس بسرعة دخلت جريت فطبعا العساكر راحوا زقوني وجريوا على جوه يعني بعد كده بعض الشباب راحوا خدوني ودوني المستشفى المستشفى قالوا لأ آه، يعني نروح المستشفى الرئيسية عند المسجد عشان الجرح كبير رحت عند المسجد قالوا لا ما تنفعش لازم نروح آه، الفرنساوي بس فودوني بعربية إسعاف على الفرنساوي يعني لما جيت بتوع العساكر كأنهم ما صدقوا لقوا فريسة وقعت على الأرض حد جعان قوي وبينتقم كأن انتقام الدنيا كله بيحطه فيا أنا يعني هو طبعا مش عشاني أنا هو بيعمله مع كل واحد كده لان لان انا شفت مناظر بشعه شفت ناس راسها اتفتحت بطريقه غريبه قوي وبعدين ده عندهم اسلوب الضرب بتاعهم ممنهج ما بيضربوش الا في الراس يعني هم بيبقوا قاصدين حاجه زي كده اصلا يعني انا بقول لك انا جسمي كله مرمي قصادهم مفيش الضرب الوحيد اللي جه على رجلي هنا عشان عجن الموبايل والباقي كله في راسي فجه في دراعي انا حاطط ايديا على جسمي يعني كله في الراس ستة مع بعض في وقت واحد وكله بيضرب في الراس اعتقد إن, إن لو أي دولة أيا كانت آه، بينا وبينها حرب ما اعتقدش ان هم هيعملوا في, في الاسير زي ما دول بيعملوا بيمسكوا الاسير بينتقم من بينهشوا بينهشوا في لحمه ف يعني دول, دول ناس جاية من النار وان شاء الله هم للنار و... واحنا هنستمر ان شاء الله في ثورتنا وان شاء الله هتنجح باذن الرحمن و يعني ده طبيعي جدا لأن شجرة الحرية لا تروى إلا بالدماء كأنهم عايزين يكرهوا الناس كلها ويعرفوا الناس إن دي ناس قبضة قبضة فلوس عشان خاطر تفتعل حاجة زي كده لا والله بالعكس دي ناس جميلة كل إنسان عنده قضيته الشخصية ورغم كده مش بيفكر فيها بيحاول ينظف البلد عشان خاطر بعد كده قضيته وقضية كل واحد زيه تخلص الناس اللي في التحرير دي محتاجة مش مش محتاجة ولا دعم مادي ولا محتاجة بس الناس تبقى فاهمة الناس تبقى فاهمه دول بيعملوا كده ليه الناس دي بتعمل اصلا عشان الناس اللي في البيوت عشان يرفعوا عنهم الظلم عشان العداله الاجتماعيه تسود عشان الكرامه الانسانيه عشان الحريه ما عندهمش ما بيبغوش اي حاجه بدليل ان مجموعه كبيره جدا مننا اتعرض عليها في اول الثوره ان كل حد يبقى نائب وزير او وظيفه او او او وكلنا رفضنا الا الا النفس الضعيفه يعني ان احنا لينا هدف واحد بس هدف بدأنا عشانه وإن شاء الله بإذن الرحمن هيتحقق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية